Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek je suis Scar. Je suis Carboom. Et re-bienvenue à la Shaky Cam. Oui, encore une fois, je suis obligé de porter la caméra parce qu'on essayait de la mettre tant bien que mal dans toute la pièce, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, on fait cette petite vidéo euh, sympathique et euh, complètement improvisée parce que c'était vraiment pas prévu avant quelque chose comme il y a quoi, une semaine euh... Ouais, non, non, c'était le week-end dernier qu'on a prévu ça, je crois. C'est ça. Euh, il y a une expo Game of Thrones qui est dans, euh, sur Paris en ce moment, et comme vous pouvez le voir juste derrière euh, Carboom, je suis un putain de fan de Game of Thrones. nous avons vu toute la série, je sais pas si t'as lu les livres, mais moi je les ai lus en tout cas. J'ai lu le premier et une partie du deuxième après. Ils sont quand même vachement longs, hein, donc ça, prend du temps. Et traduit un peu bizarrement en français, hein, faut dire ce qu'il y Ouais, les lire en anglais c'est mieux franchement. Euh, moi, je, moi je en anglais, c'est quand même beaucoup... En plus c'est pas très difficile à comprendre en anglais. Bref, étant donné que euh, c'est à peu près à une demi-heure quarante minutes d'ici, il faudrait qu'on se bouge parce qu'il est déjà presque 16 h et que c'est loin. Salut à tous, donc nous sommes à la convention, donc euh, enfin à l'exposition sur Game of Thrones, vous pouvez voir ce quart derrière moi. Donc euh, on est arrive, on est donc à la princesse, on a commencé avec un petit, euh, une petite photo donc qu'on vous mettra peut-être dans la vidéo après que pour effrayer, voilà. on nous a ensuite montré un petit montage de, en fin de la série, basiquement montage bande annonce en fait avec toutes les scènes de bataille, les phrases un peu cultes, les trucs du genre, etc. Notamment quand Daenerys dit I'm going to break the wheel, et évidemment tous les montages la mettre. Donc ici, euh, les petits tableaux avec euh, toutes les alliances, etc. la maison, bon, il y a des petites aberrations. Pour redétailler un peu, donc ici, vous avez donc le keeper l'épée de Brienne. Euh, là-bas, c'est l'épée du ligné et les costumes qui sont portés, donc vous pouvez vraiment estimer les tailles des gens. Donc ici, c'est Kathleen. Là, c'est donc vous voyez déjà, le euh, truc euh, Aria qui était minuscule, punaise. Donc le limier qui, lui, au contraire, était vraiment géant. Euh, ici donc l'épée de robe et l'épée et le poignard de Stark lorsqu'il était jeune. Donc ensuite vous avez ici donc une idole avec qui vous pouvez vous prendre en photo. Donc voilà, Scar avec Needle. Et l'épée n'est pas du tout à l'échelle parce que je vais vous montrer la vraie taille de Needle. Vous allez voir que c'est un peu plus petit. voilà. L'épée, là ah, pouvez donc voir que la taille de marcherie est incroyablement immense. C'est flippant. Euh, avec la traînée de rose derrière, derrière, la robe de Cersei et l'armure de jean Donc quoi d'ailleurs c'est vrai qu'ils font une taille assez équivalente. Hein. Donc ici vous pouvez voir Scar, il s'est passé un petit accident pendant l'expo, donc maintenant euh, voilà je vais essayer de le récupérer. Et ici donc un autre mur de Wall of Faces. Là ce sont les clients qui n'ont pas voulu payer leur billet. Et nous y voilà, le fameux trône de fer qui est infiniment plus petit que dans le livre, parce que dans le livre, dites-vous que basiquement, euh, ça commence par là, les épées, euh, en bas de la caméra, et ça montrait quelque chose comme jusque-là. Avec euh, les épées formant comme un escalier en fait, menant jusqu'à l'endroit où le roi s'assiège. Et... S'assied, oui, pardon, je sais pas pourquoi j'ai. Il a également fait mention de quel point ce trône est inconfortable, à quel point euh, euh, les rois avaient euh, vite fait de s'égratigner en s'asseyant dessus. voilà. Et nous voici donc dans la dernière salle de l'exposition de Game of Thrones, montre la parole. Et donc nous sommes dans la grande salle de Game of Thrones pour terminer en beauté. Tiens, montre la, le tour du propriétaire. Ah, c'est magnifique, je veux dire, c'est l'esprit Game C'est grandiose. Et ça nous rend bien service pour finir le vlog. Donc, euh, bah voilà. Euh, Scar, un petit mot sur cette exposition Eh bien, pour euh, conclure sur cette exposition, elle est plutôt pas trop trop mal, mais est-ce que ça vaut aussi cher Je ne suis pas certain. Je n'en suis pas certain non plus, surtout qu'en plus il y a pas mal de petits tarifs cachés du genre est-ce que vous voulez prendre une photo Bon, bah, écoute, euh, on peut l'avoir Oui, c'est 15 euros. Vous l'avez pas dit ça au début. Bref, du coup, est-ce que je vous conseille d'aller la voir Oui. Est-ce que c'est toujours sympa de voir des costumes, des vrais costumes du film Oui. Est-ce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux Clairement oui. Euh, quand je me souviens, j'ai fait l'exposition qui était en octobre euh, au Louvre, en Carousel du Louvre. elle était plus petite, mais il y avait plus de choses, donc... sans dire. Sans dire. C'est la fin de ce petit vlog. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, je ne sais quand. Et à bientôt, ciao Bye, ciao, bye.